نفس الساعات في وقت الهدوء نفس الحكاية بتتحكي نفس المكان يملاني خوف حياتي فيها بتبتدي نفس الساعات في وقت الهدوء نفس الحكاية بتتحكي نفس المكان يملاني خوف حياتي فيها بتبتدي عايز زمان مع ذكريات روحي فيها وقصتي كل الغياب ملوش عتاب لما تنزل دمعتي خلصت خلاص مع الغياب وروحي مش بيتمني عايش انا في عتمة وكلام وقلبي لسه يحن ليه خلصت خلاص مع الغياب قلبي لسه يحن ليه نفس الوجع نفس الهموم نفس صوتك يتسمع نفس الصور تملاني خوف محتاج لحضني يدوم وجع نفس الهموم نفس صوتك يتسمع نفس الصور تملاني كوم محتاج لحضن يضمني كل الكلام خلاني اتوه في حضن كان بيضمني في وسط الليل يشدني صوت شايف حياتي بتنتهي حاجات كتير فيا بتموت من بعد لما خدتني بعدك انا عايش موجود كنت جنة في وحدتي حاجات كتير فيا بتموت من بعدي لما سبتني بعدك انا عايش موجود كنت جنة في وحدتي